Cotoquena, cotoquena. ah cotoca primeiro. Os cachorros quase são vida sua, meu filho. Cotoquena, cotoquena, cotoquena. Você vai ver, cotoquena. Cotoquena, cotoquena. Você vai ver, você vai ver. Cotoquena, cotoquena, cotoquena. Me deixe em paz, cotoquena. Não me cutuca. É, a tartaruga pô. continua vai causar Isso, continua, continua. Isso, tá continua. Continua. levar mais uma vida Quem? minha, papai. Tá- Mas é. eu, papai. Agora não quero mais, não. Me salta! Não quero mais, não. Me salta! Você vai ver. Me salta, Me salta, Me salta, Me solta, tô falando contigo. É Me salta, Me salta! tô falando com você. Me solta. Me solta. Me solta. Me solta. Me solta. Me solta. Me é solta. Eu não pesado. Me solta. Quero isso mais não. Me solta. Me solta. Me solta. Que que é isso aí? Que que é isso aí que você tá fazendo comigo? Que que é isso aí, hein? Que que você tá fazendo? Não, pode parar. Que é sem graça. Pode parar. Pode parar. E para com isso. Para, para, para, para. Para de me coçar. Para que eu te morro. Para. Para, para, para, para. Para. Para. Para, para, para, para, para. Você vai ver o que, que eu faço com você. Você vai ver. Você vai ver. Para, para. Eu vou fazer com você. Para. Para. Me larga. Me larga. Me larga. Me larga. Ah, o Todd veio. Me larga. Me larga. Hum, eu tô falando contigo! Me larga! Me larga! Me larga! Eu tô falando contigo! Me larga! Me larga! Você vai ver o que, que eu faço com você! Você vai ver! Isso mesmo! Olha aí! Eu tô com você! Me larga! Eu tô com você mesmo! Eu tô com... Ha! Ya, pum, pum! Ya, ya, ya, ya! Ya, eu tô com meio! Eu sou... Eu sou muito safadinho! macho, homem. Eu sou macho. Oi, gente, para.